hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2019 वर्जन यूज कर रहा हूं अगर आप 2007 भी यूज कर रहे हो तो शॉर्टकट की आपको यही प्रेस करनी है और खास क्या है कि हम बॉर्डर रिमूव करने के बारे में सीखेंगे ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है प्रोडक्ट दे सेल लिखा हुआ है अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपको बॉर्डर अगर लगा हो तो रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे तो लगाने को तो पहले बताया था मैंने तो देखिए लगाने के लिए आपको प्रेस करना है पहले अल्ट फिर प्रेस कीजिए एच फिर प्रेस कीजिए बी फिर प्रेस कीजिए ए तो यहां पर देखिए जहां तक सेलेक्टेड पार्ट था हमारा वहां तक बॉर्डर अप्लाई हो गया लेकिन अब इसको हटाना हो तब क्या करेंगे तो रिमूव करने के लिए हटाने के लिए आपको प्रेस करना है पहले तो इसको सिलेक्शन में ले लीजिए और फिर मेरे साथ बोलिए अल्ट फिर बोलिए एच फिर बी फिर एन तो जैसे ही मैंने alt B H N press किया तो ये बॉर्डर हट गया तो आपको कितने भी बड़े पार्ट में हटाना हो बॉर्डर तो आप आसानी के साथ हटा सकते हैं लगा सकते हैं इस शॉर्टकट की मदद से उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video